次が10回目の演舞となります皆さんにたくさんシールを貼っていただいております逆投票締め切りが19時55分となっていますただいま19時42分ですあと10分少々しかありませんまだお手元にシールのある方ぜひお気に入りの踊り子をはか、えー、私 你叫什么？ Yes, 間前に成長にしようかなと思いました